Heute wird die Herrschaft um Lass mal reden ausgespielt. Let's get ready to rumble! Herzlich willkommen zur ersten Folge von Lass mal reden, The Game. Dadurch, dass ich in der letzten Folge so maßlos beschissen Was? wurde. Ja, komm, ja, sag komm. 400 Sachen in 7 Sekunden und mach diesen, ich mach diesen Satz aus. Äh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Haben wir uns überlegt, dass wir heute die Herrschaft um Lass mal reden ausspielen werden. Wir werden fünf verschiedene Spiele gegeneinander spielen und wer am Ende den kürzeren zieht, der wird bestraft. Und durch wen? Durch euch. Ihr habt nämlich die Chance, unter diesem Video zu kommentieren, womit der Verlierer bestraft werden sollte. Dadurch, dass ich mir ganz sicher bin, dass ich gewinne, ähm, haut die krassesten Sachen hier gerne rein. Unser erstes Spiel ist die Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny ist übrigens auch der Name, mit dem ich Chris im Handy eingespeichert habe. Ha Bei der Chubby Bunny Challenge ist es so, dass wir abwechselnd jeweils ein Marshmallow in den Mund nehmen und danach Chubby Bunny sagen. Derjenige, der als erstes nicht mehr in der Lage ist, Chubby Bunny zu sagen oder alles ausspuckt oder so, hat natürlich verloren. Ähm, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, Schnick schnack, schnuck. Der gute alte Stein. <laughs> Alter, hast du gesehen, wer da drauf ist? <laughs> Ernsthaft? Ah. Ist ja, ist ja mega. This is the voice of Germany. Am besten mit Marshmallows. Okay, ich fange an. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinstecken muss. In den Mund vielleicht. Mann. Chubby Bunny. Gut. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich darf nicht runterschlucken, oder? Nee. Aber es schmeckt so gut. Kannst du noch ganz schön viel reden. Chubby Bunny. Ins Zahnloch rein. Weil du so ein großes Maul hast, Mann. Chubby Bunny. Oh, scheiße, Alter. fucking funny! Charivanni. Oh, no way! Charivanni? Ja, du bist, du besser als ich. Hm. In die Nase. Charivanni! 샤비 바니 샤비 바니 아! It's burger! 샤비 바니 샤비 바니 샤비 It's a sticker! <laughs> nicht schlucken, nicht schlucken. Taliban. Taliban. Taliban. Huh? Nein! <laughs> ah, okay. Okay. Wir addieren. Nee, danke. Wir addieren übrigens die Punkte, das heißt, es steht momentan 1 zu 0. Nicht jedes Spiel wird extra gewertet, sondern jeder einzelne Punkt wird extra gewertet. Ja. Aber weil du eine große Fresse hast. <laughs> Spiel Nummer 2 wird heißen Lieder erraten. Beim Lieder erraten ist es jetzt so, dass jeder eine Minute Zeit hat, dem anderen ein Lied vorzusingen und derjenige, der das Lied errät, also wir geben uns wirklich Mühe beim Singen, mhm. ähm, der bekommt den Punkt. Ich nehme Andys Handy, damit ich auch sicher bin, dass er das Lied kennt und er nimmt mein Handy. Ich glaube, alle haben es verstanden. Wenn nicht... Einfach nochmal zurückspulen. okay, ready, los geht's. Oh. Hey, hey. Oh. Oh, oh, easy, easy, oh shit, ist das easy. Das ist oh. Kanye West mit Power. Ja. Wow, shit, ist das einfach. Ein Punkt. Ja, weil ich so gut singe, Alter, wie Kanye. Hammer. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe ein, ich habe ausgeglichen. Äh, äh, äh, Man könnte meinen, es ist schon wieder dasselbe Lied, aber. Nein, nein, weiter, weiter, weiter. Das klingt wie... Way too serious. I'm going to... This one thing you got to sing in. Get this one thing you got oh, to one, sing one thing von Amory? Ja. Oh, shit. uh, <laughs> aber knapp. Knapp. Oh, geil. Ich bin on fire gerade. Okay, der letzte Song für mich. Ähm, los. Möp. Möp. Möp. Möp. Oh, wow. Du, du, du. Yes. Yes. Go, Andy. Advanced Tactics. Oh, fuck it. Oh, shit. Alle drei richtig. Anma von Beginner. Ja. Bam. Dr. Dre, Dr. Dre, äh, Dr. Dre äh, und Tupac äh, Ka oh. California, California. Was, wie heißt das Lied? California Love. Und von wem ist es? Von Dr. Dre und Tupac. Oh, Tupac und shit, man, nice. <laughs> nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, muss man sagen. Auf geht's. <laughs> <laughs> Mhm. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Wann sehen wir Ecke mit dem Valle Picasso? Ah. sape sapelo pe come la vi pose ole opelole Say what you say tu come come so. Ja, wie heißt es denn? Andrea Bocelli und Conte Patero. 3 <laughs> zu 3, nächstes Lied und go. Okay, läuft. Singt also anscheinend eine Frau. Ich verstehe den Text nicht, deswegen. And I saw myself. You're be forgotten, be strong. And I'm myself better than very strong. Oh. Nee. Ja, Tears in the Rain von Jennifer. Ey, da konntest du den Text nicht? Woher denn? Ich hab das noch nie gehört. Von Jennifer war Spaß Tears in Rain. Ja, das hätte ich aber erkannt, wenn du mal. <laughs> ich kann den Text nicht! so, 3-3. Das wird doch spannend heute. Alter Schwede. Okay, der Druck steigt. Spannend, spannend, spannend. Spiel Nummer 3 von Nummer 5 ist. Die 7 Seconds Challenge. In der 7 Second Challenge geht es darum, die vom anderen gestellte Frage in 7 Sekunden zu beantworten. Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Ja. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. Schnuck. Okay, wer soll anfangen? Ähm, du fängst an zu raten. Du hast jetzt sieben Sekunden Zeit, mir vier Anmachsprüche zu sagen. Und los geht's. Äh, glaubst du dann lieber auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeilaufen? Hey, du bist aber eine geile Sau, wollen wir ficken? Bock drauf. Ähm. <laughs> In den nächsten sieben Sekunden hast du Zeit, mir fünf Sendungen zu sagen, die auf Pro7 laufen. Und los geht's. Ähm, Schlag den Star, Tough, Big Bang Theory, Simpsons, How I Met Your Mother. Woo! Sehr gut, sehr gut, sehr gut in den nächsten sieben Sekunden hast du Zeit, mir drei Programme von einer Waschmaschine zu sagen. Und los geht's. Ähm, Sport, äh, 40 Grad, 60 Grad. Ja! In den nächsten sieben Sekunden darfst du mir drei Aggregatzustände von Wasser sagen. Los geht's. Flüssig, gasförmig, Eis. Gut, also Alter, ich dachte, ich dachte abgemeldet. Hast du gedacht mit <laughs> Chemie, ne? Aber das krieg ich noch hin. Also eisfest, ja. Gut. Flüssig, mich fest. Bam! In den nächsten sieben Sekunden darfst du mir eine binomische Formel nennen. Äh, f von x ist gleich äh, f, äh, f Quadrat. <laughs> Ist das eine binomische Form? Ja, ist eine binomische Frau. Ist es wirklich? Nein. Es ist binomische Dörfer. Ich werde beschissen bei diesen Spielen. Und ihr seid dabei. Oh. Aber egal, momentan steht 7 zu 3 für mich. Äh, deine nächsten 5 Fragen kommen jetzt. Du hast 7 Sekunden Zeit, einen echten Song zu rappen. Hallo Thomas, hallo, alles klar, klar, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und ich muss dir jetzt erzählen, was ja, mir widerfahren ist. Zählt. <laughs> Okay, stark, gut. Danke, danke, stark, <laughs> danke, stark, danke, sehr gut, zählt. Du hast sieben Sekunden Zeit, fünf Serien zu nennen, die du gesuchtet hast. House of Cards, Game of Thrones, Prison Break, ähm, Breaking Bad, Scrubs. Ah, ich hab die sieben. Oh. Ne? House of Cards, Prison Break, Breaking Bad, Scrubs? House, äh, Game of Thrones habe ich noch gesagt. <laughs> Okay, lass mal zählen. Lass mal zählen. Generös der! Ja. Generös! Hätte ja, ich nicht gedacht. Er. Hätte ich nicht gedacht. Ist er. Du hast sieben Sekunden Zeit, vier ehemalige Batman-Darsteller zu nennen. Adam West, äh, Michael Keaton, Christian Bale, George Clooney. <laughs> Frag eh mal, ich stelle zu einfache Fragen, ey. Ich stelle zu einfache Fragen. Wie, wie heißt denn der? No, den, den, ben Affleck. Ben Affleck. Ich stelle zu einfache Fragen. Also wenn wir richtig gezählt haben, steht es jetzt 7 zu 6. Die nächste Frage bereit? Du hast sieben Sekunden Zeit, deinen vollen Vornamen rückwärts zu buchstabieren. Das sind ja tausend Buchstaben. Mann. Ja, come on. Du hast nicht mal das S genommen. Nicht mal das Andreas S. I-D-N-A. Nee, Andi, deswegen habe ich extra gesagt, vollständigen Vornamen. Oh, scheiße. Puh, Gute Frage, Herr Kohn. Ja. Für die nächste Frage sollten wir mit dem Stuhl ein bisschen nach hinten rücken. Ach, echt? Du hast sieben Sekunden Zeit, mit deinem Fuß deine Stirn zu berühren. Oh Gott. nach vorne gebeugt, okay. Ja, aber die so überholt ist. Ja, ja, ist gut, ja. ja. Okay, 7-7 nach drei Spielen. Ja. Wenn ihr die letzten zwei Spiele sehen wollt, wo unter anderem auch die Whisper Challenge dabei ist, <laughs> hinterlasst auf diesem Video einen Daumen, abonniert uns und klickt definitiv auf das zweite Video. Wir sehen uns gleich wieder.